Salutare lume! Astăzi o să vă arăt cum să instalați moduri ușor și fără să vă stricați GTA-ul cu folosit modloader. Pentru început, vă trebuie Cleo 4 instalat, trebuie să downloadați modler, loader ul din linkul pe care va, îl voi pune în descriere și când îl aveți, intrați în uh, folderul cu jocul, Dezarhivați modloader, folderul modloader și modloader.asi în folderul jocului. Intrați în modloader, luați modul pe care vreți să-l puneți și deschideți. Ah, am deja sampu. Eu acum am două sampuri și Să vedem dacă a mers. Mie până acum nu mi-a dat creș, nu face figuri, merge mai cu orice în afară de moduri sau nu, în afară de nbo care folosesc fișiere.dll. Cam atât știu. am intrat pe contul greșit. Și am și descoperit un bug. Nu poți să dai cancel dacă vrei să te, dacă trebuie să te înregistrezi. Mi-am schimbat și numele între timp și am uitat. și merge. Deci, dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un share, un subscribe și sper să ne vedem și data viitoare.